Сальто назад в группировке. Подготовительные упражнения. Стойка на руках, отпрыжка, руки вверх. Вот это важно очень. Ошибка это если руки у нас после спрыжки, после рандата, руки забрасываются вверх или э, как-то сводятся назад. Вот пробуем. Вот ошибки у нас. После рандата сходим, и здесь руки ушли назад, потом поднялись вверх. Вот. Ну, по-разному делают. Или там круговые какие-то движения. Желательно после рандата сразу же руки вверх и держим их наверху. А колени тянутся к груди. Следующее упражнение это стойка на руках, отпрыжка сальто.